sisi wote tumekubaliana sasa, siasa ya chuki, migawanyiko na ukabila tumewacha nyuma. Now than ever before, this country needs the services of the church. Tunataka tuungane pamoja tukielekea mbele. Vile Bishop wa Mombasa amesema, hapa kumekuwa na giza mingi zaidi. Mwaka jana wakati huu watu walikuwa na shida hapo Kondele, hungepita. Sasa tumekubaliana ya kwamba tutashughulika sisi wote kujenga daraja ya urafiki na undugu na umoja kwa Wakenya wote bila kujali wanatoka sehemu gani, na tukasema tumepigana ya kutosha. Tunataka amani irudi Kenya. Hatuwezi kuendelea namna hii, Kenya itachomeka.